Calp està en festes i la seva patrona és avui protagonista no tan sols perquè la traguen en processó. L'alcaldessa de la ciutat del Partit Popular du al ple d'avui el nomenament de la imatge de la Mare de Déu com a alcaldessa perpètua, amb el suport de Ciutadans. Era un gesto bonito, per mi parte, pues y, y, no queriendo yo llevar el la vara de mando en ningún acto, pues cédeselo a la, a la patrona. Simplemente creemos que és una iniciativa que parte des del pueblo. La vara de comandament que avui tenen els fadrins del poble per ser el seu dia anirà a parar a mans de la Mare de Déu de les Neus. L'oposició veu en el nomenament un gest anacrònic. Licalp és un poble on conviuen diferents religions. Per molt que siga la patrona del municipi, no té que immiscuir-se en les qüestions polítiques. Trobo que hauríem de llevar lo religiós, de lo administratiu i lo de social. Segons l'Observatori de València Laica, a la comunitat valenciana hi ha 16 imatges religioses que ostenten un títol d'aquestes característiques. Les creències eh, tenen que estar en l'àmbit personal i les institucions han de garantir la neutralitat. Alcaldes i alcaldesses damunt dels altars n'hi ha més de 300 a tot Espanya.